es la historia de Gerardo, y su nuevo colaborador, Pedro. Gerardo es gerente de ventas de una compañía. Requiere evaluar el desempeño de sus vendedores, con el objetivo de promover al mejor de ellos hacia una vacante de coordinación de ventas que acaba de abrirse. Pedro, necesito un reporte de las ventas de este año. Ok, yo se lo mío. Lo necesito para mañana, antes de las 12 pm. Caray. No podré acabarlo. Tengo que hacerme cargo del proyecto de satisfacción a clientes. la mañana siguiente, Pedro se percibe ojeroso y cansado. Llegan las 11 a.m., y Pedro le envía el reporte a su jefe, quien lo recibe en Outlook, pero no lo abre, ya que está muy ocupado. Ha pasado una hora, y Gerardo está a punto de presentar el informe a la Junta. Abre el archivo, y se da cuenta de que está incorrecto. Pedro le había entregado un reporte de ventas solo del mes, sin embargo, requería un reporte del año. La anterior experiencia de Pedro lo llevó a sentirse inseguro y estresado a la hora de presentar sus entregables. Su jefe se había enfurecido, ya que el reporte que solicitó no era el indicado, y tuvo que posponer la junta, generando descontento en los gerentes y directores que estarían en ella. Analizando la experiencia pasada, Pedro comenzó a reflexionar acerca de cuáles fueron los errores que cometieron él y su jefe. Se dio cuenta de que su jefe le hizo un pedido muy ambiguo, y él, por su parte, no se encargó de confirmar el entendimiento del pedido, y generar una oferta adecuada. Además, se percató de que aceptó un compromiso que estaba seguro que no podía cumplir, omitiendo negociar los tiempos de entrega con su jefe. Por su parte, en su oficina, Gerardo se dio cuenta de que él también tuvo errores en el pedido que realizó, ya que, por la carga de trabajo, no se aseguró de confirmar a Pedro que había recibido el correo. Tampoco se aseguró de revisar el pedido con tiempo para validar que, en efecto, era lo que necesitaba para su reunión, y comunicárselo a Pedro. Pedro, necesitamos modificar el reporte de las ventas. Estoy de acuerdo. ¿Necesita el reporte del mes, o del año? Del año. ¿Prefiere que sea mostrado por gráficas, o por tablas? Pues, no lo sé. Necesito evaluar y comparar los resultados de ventas en todos mis vendedores. ¿Tú qué recomiendas? Considero que si desea comparar los resultados, es más sencillo que usemos gráficas. Perfecto, gráficas entonces. ¿Para cuándo lo necesita? Para mañana a las 12 y 15 de la tarde. Caray. Lo veo complicado, jefe. Recuerde que me asignó el proyecto de satisfacción a clientes, y necesito dedicarle una buena cantidad de tiempo para desarrollarlo. Tomando en cuenta eso, calculo que podría entregárselo aproximadamente a la una de la tarde. Imposible, debo entregar ese reporte a las 12 y 30 pm, pero requiero un tiempo previo para analizarlo. A la una en punto es demasiado tarde. ¿Cómo te puedo apoyar para que me lo entregues a la hora esperada? Creo que sería más fácil para mí si me asignara temporalmente a un compañero para que me apoye en el proyecto de satisfacción a clientes. Siendo así, yo podría dedicar más tiempo al reporte, y podría entregárselo a la hora que me lo solicita. Perfecto, entonces yo me comprometo a asignarte a uno de tus compañeros para que te apoye, y tú, te comprometes a entregarme el pedido en tiempo y forma. ¿Esto es correcto? Sí, correcto tendrá el reporte a la hora pactada. Pedro le envía el reporte a su jefe. Perfecto, justo como lo necesitaba. Gracias, Pedro.